Kaixo, Jagoba eta Idoia gara, Iparregoa eta Iratzar Fundaziotik, eta eskuartean dugun proiektu berri bat aurkeztu nahi genizueke. Uinak, bekak. E, pentsamendu kritikoa saretzeko eta bultzatzeko beka batzuk aurkestera gatoz. Ikasleen ibilbide akademikoan edota militantzia esparruetako e, gogoeta eta muetan, sortzen ari den pentsamendu kritiko eta politiko berrituari ekarpen egin nahi diogu plaza publikora jauzi egitea ez da xamurra, eta gure aldetik pentsamendu kritikoria itortu aitortu eta saretzen eta edatzen lagundu nahi dugu. Gogoeta eta eztabaida politikoa freskatzeko eta berazteko uin berriak iriz daitezen behar dugu. Eta uin horiei edatzeko kanala zabaldu nahi diegu. Errealitatearekin elkarrizetan jar daitezen eta biderka daitezen. Ahots berriak eta idea berriak plaza publikora jauzi egin dezaten. Beka hauek sei ataletan zailkatu ditugu. Buru jabetza eta estatu gintza, ekonomia eta sindikalismoa, feminismoa, euskara, kulturgintza, naziogintza, iragana, etorkizuna eta iruditegia, eta azkenik saria EHUren subiranotasuna Europako herrietan masterreko amaiera lan bati. Uina beka pixka bat zehazteko, gehiago zer izango diren, urtean bosteun euroko zazpi beka esleituko ditugu, ekarpen bat baldin bada ere, zazpi beka izango dira lehen jagobak asaldutako horretatik zazpi gai daudelako, Gero, argitaratzeko aukera ere eskainiko dugu, izan daitezke e, testu formatua, liburua edo artikulu luzeak izan daitezke, hala ere, testua ez da izango forma bakarra e, aurkeztu aldu zuena edo eskaria egin aldu zuena, beste formulak ere onartzen ditugu, esaterako dokumentalak izan daitezke, izan daitezke dinamika sozialak, edo bestelako ekarpenak egitea ere ere oso ondo ikusten dugu, eta bizitza eman nahiko diogu beka, beka honen bitartez, jakintza horri edo pentsamendu kritiko horri. Hau da, ondoren, ez, lan horrek bizitza bat izango du eta errealitatera edo jagoak izan dako, plazara eh, ekarpen bat izango du. Baita esatea, testuak, e, bai, e, aurkezpenak baita mailerako testuak euskaraz aurkeztuko direla, eta nor dago bekadeialdi honetara kesteko prest edo onartzen dugu ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan lan eta bizi egiten duen oro aurkez daiteke baina baita ere beste faktore ekonomiko sozial edo politikoengatik atzerrian bizi direnek ere e, ongi etorriak zarete honetan Epei dagokionez, zer eta nola aurkeztu, bueno, udara bitartean tarte bat izango duzue zuen proiektuak edo ideia horiek zirriborratzeko. Irailean, irailaren hogeita marrean, zehatzago izateko beka eskaria edo eskaera aurkezteko epea izango da. Hor, eh, eskatuko dizuegu laburpen bat, izenburua, aurkibide bat, helburuak, hipotesiak, dituzuen hoe guztiak gehi kurrikulum bat eh, Ondoren, abendura bitartean izango da e, beka proiektuen hautaketa eta valorazioa egiteko tartea, horretarako akademiako gure lagunen e, ekarpena izango dugu eta beraiek valorazio itxuak egingo dituzte. Eta azkenik, hautaketa egin eta zei hilabeteren barruan izango da aukera proiektu horiek gauzatzeko eta udara urrengo urteko 2008 bateko udaran aurkeztu darko lirateke proiektuak osorik. Hau da, Edoiak eta biok aurkeztu behar genizuena, e, edozein informazio jasotzeko idatzar.eus eta iparegoa.eus webunetan eh, topatuko dituzue bai e, aipatutako arauen nondinorakoak eta baita atal bakoitzean e, sartzen ditugun edukien nolabaiteko esplikazioa eta bestelako edozein informazio e, jasotzeko baita ere e, arauetan eta gertzen diren korreoetan e, erantzungo dizkizuegu zuen e, galderak.